Varias es una empresa centenaria, nacimos en el año 18, nos dedicamos eh, casi exclusivamente al mundo de la etiqueta para vinos, cavas y, licores, por lo cual necesitamos eh, una gran cantidad de fórmulas de tintas distintas para la elaboración de estas, de estas etiquetas. Hay un hándicap entonces para este, para este tema que es eh, el formularlas y el tenerlas disponibles para todos los trabajos que tenemos que producir. Entonces el proyecto Distins eh, nos encajaba muy bien por el hecho de que nos permite enviar la información de todas las formulaciones de cintas que necesitamos y este propio sistema de dispensing con, su software eh, ya directamente te lo va formulando, te lo presenta en bolsas de forma individualizada, perfectamente eh, etiquetadas y referenciadas, con lo cual nos permite la trazabilidad, por un lado, de, la, tinta y, por otro lado, también identificar esa tinta a qué trabajo tiene que ir imputado, con lo cual también nos facilita logísticamente todo el tema de, de la impresión en la planta. E21 es una ingeniería de automatización de procesos industriales eh, en concreto está especializada en la dosificación automática de tintas para empresas de las artes gráficas. El proyecto Distints intenta dar solución a problemáticas habituales en empresas que se dedican a la impresión sobre etiquetas. Ah, estas empresas normalmente trabajan con tintas eh, muy líquidas y sus producciones eh, son eh, de menor tamaño. Estas tiradas cortas requieren de gran precisión a la hora de dosificar de manera automática las tintas y es ahí donde E21 ah, ha conseguido desarrollar una válvula ah, de un tamaño reducido que permita, a la vez que dar una precisión de la décima de gramo, generar un caudal suficiente para ah, reducir al mínimo de tiempo estas dosificaciones. El proyecto Distins no es solo una parte mecánica, sino que tiene una componente muy importante de software, que es lo que le da a Distins eh, la dimensión de industria 4.0. La idea es que la dosificadora automática hable con el resto de sistemas de gestión de la empresa, es decir, esté completamente interconectada y no que sea un departamento aparte, sino que entre dentro del flujo de fabricación o de gestión de toda la empresa. Las características de Distincts permiten dosificar con una precisión muy elevada, de manera que fabricamos lo que necesitamos. Si existiera un excedente, este pasaría a un stock, que a través de la trazabilidad podría ser recuperado mediante una reformulación, una recuperación matemática en el futuro, para futuras fabricaciones. Esto reduciría tanto los costes como el impacto medioambiental. Este proyecto es un ejemplo de colaboración entre dos pymes del clúster que, se han conocido y se ha gestado la, idea, la iniciativa del proyecto dentro del, del propio clúster y también es ejemplo de cómo conocimientos distintos, en este caso de un impresor de etiquetas, colaborando con una ingeniería de automatización y dosificación, pues son capaces de generar nuevas tecnologías que dan respuesta a necesidades que, que presenta el mercado. Esto a día de hoy es fundamental porque las actuales cadenas de valor se van a transformar, la tecnología va a cambiar la manera que tenemos de, producir y también prestar servicios y en este sentido pues proyectos del ámbito de la industria 4.0 son fundamentales para seguir pues con la supervivencia de las actuales compañías y también para el crecimiento de las mismas eh, ahora en un presente y también en, en un futuro.